El Jaguar. Аратыбайда енді асламбек Болған Аратыбайда. Өй, қабат деген түсіп қалыпты, көкбөрі түсіп қалыпты. Төменгі мәре жалау көрінбей тұр бізге. Ай, сары жалау көтерілді жартық міне. Сары жалау. Жауан Ғали. Жауан Ғали Болғанға дейді Sarıqaşdan gelgen, Türkistan Oblası Sarıqaşdan gelgen, Jamal Gali. Ey berekel, Jalal bile tüsüp jadır, kördük kördük berekel, Sarı Jalal, ey berekel de. Ömengi bereke, ey Jamal Gali, Jamal Gali, berekel de kel önüm. Jamal Gali palvan tasladı, temengi bereke, şubar sulu. үсені талай мырзаның атымен төменгі мәреге жаманғали палуан тастады бәрекелді